assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi darsligimizda xalqaro sertifikat ya'ni biz uchun informatiklar ellik foiz ustuna beriladigan sertifikatni olish oldin ro'yxatdan o'tish kerak albatta ro'yxatda o'tishni ko'pchilik bilmasligi mumkin shuning uchun sizlarga tayyorlamoqdaman videoni faqat ro'yxatdan o'tish uchun moslashtirilgan keyingi xudo xohlasa keyingi darslarimizda sertifikat olishlargacha yetib boramiz faqat qo'llab quvvatlab kanalga layk bosib a'zo bo'lishni unutmasangiz bo'ldi demak e, brauzerni ishga tushiramiz men crop.tab brauzerda ishlataman chrome bor lekin bu nisbatan xromga nisbatan tezroq ishlaydi deyarli imkoniyat ko'proq unda sizlar ham chromdan kiraverasizlar agar mana shu brauzerni internetdan yuklab olaman desalaring internetdan qidiruvga bersalaring chiqib keladi dasturni kattalashtirib olamiz hop google yozamiz biroz internetim sekinroq bu yerdan quyidagicha so'z google for education level 1 deb qidirsalaring enter tugmasini bosasizlar bizga birinchi ochilgan edu nuqta google nuqta com shu saytni ochib beradi aktiv qilib ochaman qo'shimcha oyna bilan hop bu yerda o'qib tanishib chiqishinglar mumkin endi o'qib bo'lganim uchun mana registr deb bosaman buni bosamiz mana bosganingizga yangi oynada o'zi avtomatik ochib beryapti ko'ryapsizlar buni bosgandim buni bu ochildi ingliz tili bayda boshqa til fransiya rus tili yo'q ingliz tili ko'ryapsizlar buni tanlagandan keyin yangi o'yinda ochyapti bu yerda avtomatik google akkaunt bo'lishi shart majburiy Ben de bu почта мононимда bor. Shuning uchun account akkaunt ochamiz. Min account. Hop, pochtani tashlaymiz bu yerga. Hop, biroz pauza qildim. Biroz internetim uzilganligi uchun. E'tibor beringizlar. Dalya tugmasini bosamiz. Ha, bu yerda Gmail e, pochtamizni parolni kiritamiz. Hop. Ah, bu nimaga SMS borsin deyapti. Oxirgi 99 nomerimizga SMS boradi deyapti. Bu SMS keladi bizga. Telefon nomerimizga. O'sha SMSni kiritishimiz kerak. детали Xo'p, endi bizda bu yerda mana so'rayotgan narsalarimiz. mayda siz ingliz tilini bilmasligingiz mumkin shuning uchun oson yo'li google translate ya'ni bu stigmamizni mana shu переводчик o'zbek tilida tanlab olamiz bu sizlarda bo'lmasligi mumkin shunda biz mana mana brauzerimizni ko'ryapsizlar chekka qismida mana shu qismini uchun tanlasalar mana chiqib keladi bu o'zbek tili sizlarda yo'q bo'lsa uch nuqtani bostirib другой язык deb tanlab mana kerakli yozuvni mana o'zbek so'zini pastroq qo'shsalaring o'zbekcha so'z chiqib o'zbek yoziga chiqib keladi mana tanlab o'qqa bosiladi shuni bilan umiddaman bittaman hop pochta yozishimiz kerak bo'lsa hozir o'zimiz kiritgan pochtamizni kiritaylik pochta kiritish kerak chunki esdan chiqib qolish bor pochtaga mana shu pochtaga boradi hop yuridik ism deyapti topshirayotgan sizni ikkita shakilda quyidagi hop ismi zikriting deyapti bir javob shabayev men kiritib qo'yganim uchun tayyor avtomatik olib qo'ydi mana ko'ryapsizlar menda hmm, oldingi pochtam mana ro'yxatdan o'tgan pochtam turibdi mana ko'ryapsizlar xuddi shu ma'lumot bo'yicha kiritib chiqaverasizlar o'zinglardan gapirmaysiz biroz sekin o'tkazaman shu joyda namangan talab qo'yamiz bu shu chiqmay qolibdi o'zinglar pochta e, tumanlarda yo'qolsa qaysi tuman yo shahar bo'lsa shu pochta indeksiga kiritasizlar bu yerga bizniki shu bo'lgani uchun mana shu bo'yicha ketdi e, ikkilamchi ketdan pochta manzilingizni kiriting deyapti kerakli pochtani kiritasiz kerakli pochta ikkinchi pochtangizni kiritib qo'yasiz google bilan asosiy aloqa o'qituvchisiz maktab rahbari sifatida xodim sifatida xullas boshqa tanlashingiz mumkin o'zim o'qituvchini tanladim sizning ismingiz sertifikatingizda e, e, xohlasangiz misol deyman Tishabayev, boyev mirjalol bossam meni sertifikatimda xuddi shu yozib ko'rinib turadi yerga kiritganimiz emas bu emas va men google jamoasini pochtasi bilan ha bizga qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa pochtamiz yonib turgan yaxshi hani tanlaymiz tashkilot ish beruvchi maktab Yo'qda maktab. Qayma aytapsiz, nomerni tushirib qo'yasiz bo'ldi. Saqlashni bossangiz bo'ldi. Hammasi o'ziga keladi. Men hozir buni saqlamayman. o'zimni hozir pauza qilaman o'zim pochtamga kiraman xuddi menda qanday bo'lsa sizlardan xuddi o'sha holatda chiqadi ho'p endi misol for addiction qidirdik endi o'zimiz akkauntimizga kirmoqchimiz qachondir men ana shuni tushuntirib o'tib ketaman bir yoqda vaqtni o'tish uchun yana o'sha sayt nomini bilmasang o'sha saytga to'g'ri kirib prama kiraverasizlar men pochtam google bo'yicha qidirib o'rganib qo'yganim uchun mana shu bo'yicha kiryapman ho'p bu oynaga kirganimizdan keyin o'zimizni doim mana shu o'ynadan avval meni hop mana bu saytga kirdik qaytadan login parol bilan kirmoqchi bo'lsalaring ham bilib olinglar faqat mana shu registrdan kirasizlar hech qanday hech qayerga kavlab yurmanglar registrga kirdingiz registrga kirganingizda mana mana hop mana hosil bo'ldi buni ham bosamiz deb qo'yaylik bir boshdan kirganimiz yaxshiroq english bu yerda yana biz o'zimiz akkaunt so'rayapti hop bu akkaunt saqlanib qolmaganim lekin ochilib qolibdi uzatib ketishim kerak edi hop hop men buni pochtamdan oldin o'tganman shuni shu mana shu e, pochta akkauntingiz ko'rinib turgan bo'lsa ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz mana shu yerdan kirib olasiz o'zi akkauntingizga o'zi avtomatik ulab qo'yadi register for mana shu bo'limni tanlaymiz o'zbekchaga o'tkazsak quyidagi jozu chiqyapti imtihon uchun ro'yxatdan o'tingni tanlaymiz ikkita darajali sertifikatlarimiz bor ikkita darajali sertifikat olish kerak mana ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizda ham xuddi shu oyna hosil bo'ladi birinchisini tanlaysiz tanlaganingizda mana birinchi darajali sertifikatga o'n dollar ikkinchi darajali sertifikatga tanlash uchun o'n dollar deyapti shu joydan davom ettirib ketamiz endi shu bu novni bosamiz ag'ini davom ettirsa bo'ladi demak endi keyingi ishlarimiz sertifikatni to'lov qilish sertifikat olish shu jarayonda ketadi bitta narsani esdan chiqarib qo'ymanglar bu bitta adashtirib bir marta to'lov qilganidan keyin to'lov qilgandan keyin bir marta yiqildilaring yana qaytadan to'lov qilish kerak necha sana beradi sanada to'lov qilish kerak qilib ro'yxatdan o'taverasizlar ho'p endi keyingi ishimiz biz ana shuning uchun imkon qadar xato qilmaslikka harakat qilish kerak pulimizni behuda sarflamang endi xudo xohlasa pullamarni birga davom ettiramiz buning uchun sizlardan bitta iltimos bu pul ketmaydi ehm, ha mehnatimni ozgina sharti bu mana shu youtube youtube kanalimizda ya'ni bizni kanalda hozircha e, mana shu holatda odam soni oz besh mingta bo'lgandan keyin men sizlarga bepul hamma hammasini hamma hozir pulga olinayotgan narsani sizlarga bepul o'rgataman tushuntiryapman shunchaki do'stlaringizni taklif qiling va birgalikda mana shu videoni davom ettiraylik xudo xohlasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz tushuntiroldim degan umiddaman keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglar sog' bo'linglar